I don't want to wake up. It's so, so gloomy and so, so cloudy. Holy shamoly. But we gotta wake up. We gotta wake up. We better wake up. We gotta do things. Uh, what we gotta do? Oh, yes. We gotta drink some coffee and then we're gonna go and meet a friend of mine because we are making a carrot cake today Yoo-hoo! I look a little bit scary in the morning but we're gonna fix all this as you know and we're gonna be fabulous in a little bit after we're gonna have our second cup of the coffee then we can you know go and face the life I don't know how I'm gonna deal with filming, living um and posting and editing, but I'm gonna try to do my best. But first, second cup of the coffee. Ooh. ready to go pick her up from metro I already prepared everything that we're gonna need. Uh, only one thing, I'm not sure if I wanna use this flour or usually I got like all-purpose flour, so I may stop in the supermarket and buy that flour. And um, maybe some wine, I don't know. Uh, let's go and pick up Magda and do our card cake. <laughs> She's gonna be the first visitor in this apartment actually, you know that? it's uh, quite privilege <laughs> that not so many people come here. It's nice to have somebody over, you know, and spend time with them. It's uh, such a gloomy and rainy day, guys, but I actually don't feel that it's uh, cold. It says it's plus 13, but for some reason I feel much, much more than that and actually we still don't have uh, heating in our uh, in our apartment because I, we just don't feel like it needed inside the apartment it's plus 22 so I mean like it's just wonderful <laughs> and we are in December usually we already put the heat in by this uh, time but not this year which we're gonna save some uh, money to pay bills, you know. Magda just texted me, told me that she's gonna be late a little bit, but it's okay because I'm gonna buy some stuff from the supermarket, so I use this time to do that and yes <sighs> I almost stuck in the shit, dog shit de eso, de que van, van a ir de acá a Portugal ¡Tarán! Aquí está Magda Hola Hola <laughs> ¿Qué te parece mi casa? Porque ella me dijo que la casa mía es más pequeña que de sale en video, ¿no? <laughs> o sea, un poquito, pero está súper o sea, está bien el espacio, yo creo. Ay, y gracias. está súper acogedora Gracias Deben de visitarla. <laughs> Visitar Estambul, sí, no mi casa, maybe. maybe. aquí estamos. Que tú me preguntaste, Magda, ahora mismo. Que si te gustaba José José. Usted escríbeme abajo en comentarios si me gusta José José. Yo le voy a enseñar a ella un video mío que hace dos años que yo he hecho, donde yo canto José José. Póngame esa canción, conchele arriba estamos acá, déjame enseñar. El pastel casi hecho. Eh, ah, o sea, la mitad está hecha. Sí, fue Magda, todo esto Magda. <laughs> Guayó todo, todo, todo. <laughs> Guayando la yuca. ya tiene la cabecita un poquito cabrón. ya, saliendo. No tengo mucho para darte. Ay, me agarraste comiendo. Pero come, come, niña. tus pedazos de galletas. Buenísima, ¿verdad que sí? Déjame enseñar cómo es las galletas. Las chicas... Este será tu pedazo. Sí, las chicas que viven acá, estas galletas se venden en ah, supermercado que se llama Özdelek y son buenísimas. No son muy dulces, ¿verdad que no? Súper ricas. la consistencia está perfecta. Sí. Entonces el pastel, la primera parte está hecha, pero la segunda está cocinando y nosotros vamos a dar un pequeño almuercito. Tenemos unos noodles con pollo, eh, unos prochutas, se llaman, ¿no? No sé. Eso queso, sí, carne, carne fría de cerdo. Esto es uh, parmesano con ah, aceite de oliva y un pancito ya. Así que vamos a comer algo. Como ya te sales de la ciudad y ves lo verde, uh está bonito, entonces te voy a aquí para que pruebes. esa. ¿Ah? ¡Borracho y loco! <laughs> ah, no, me he dado cuenta que estamos grabando. ¿Mm? ¿Un chin más azúcar? Está bien. ¿Está bien? Está bien. Pues azúcar más. Sí, porque tienes el saborcito como acidito de la crema. Porque es una... Y... Sí, está, bien. está bien. bien. Perfecto. Entonces vamos a meter adentro de la nevera por par de minuticos y después probamos. Fabuloso, fabuloso, siempre me sale fabuloso un desorden por aquí, por allá, por aquí, pero no importa, feliz. La hora de verdad. Oh, qué suavecito. Sí. ¿Así está bien? Sí. Veamos, la hora de la verdad. Qué tan rico. Pues de textura está bastante bien, ¿eh? Sí. Mm. Es verdad, tú eres Epa, yo sabía que yo soy una monstrua. Es muy bueno. Voy a llevando a esta niña para que se va para su casa, de su casa ella se va para la universidad, tiene un examen. escríbame en comentarios que lo deseen que le pase ese examen, <laughs> por <laughs> favor. Wish me good luck. Yeah, wish her good luck. She needed. <laughs> Did you study? Did you study? Yeah, more or less. More so it was fun. Uh, she was the first person who visited this apartment, so... La primera fan. Sí. El gato nunca quiso salir. Nunca. Oye, me sushi no salió se quedó abajo de la cama oh, y no quiso salir, desgraciado, pero nada, para la próxima, yo saco de ahí. <laughs> si usted quiere ver más Magda en mis en <laughs> <laughs> pues avísame. Suscríbanse. Suscríbanse y nos da un goldo like. just got home and look at who is out. Mira este fenómeno. Ahora tú sales cuando Magda se fue, ¿verdad? Sushi qué mal anfitrión eres. Pasaste tres horas abajo de la cama. Dime, explícame por favor. Magdate's gone and I got some stuff that I ordered from Ikea the other day. This is the frame uh, and I got a shelf that I'm gonna put it uh, over here in the kitchen right above this table and it's quite long I'm not sure that it's gonna fit there but we will see we're gonna do that tomorrow probably yes yeah you like boxes you want to go in te gusta la caja he love it yeah he love it so anyway guys let me take care of these things i ordered the uh, frame this one from ikea from ikea i don't know how you say it ikea in espanol ikea in english and i want to put this one there hold on i think i have to put it like that what do you think maybe i should put it just like that let me show you this like this right so you can see the writing it was very fun and uh, kind of like what I needed really because um, like I said I don't have so many friends I mean like I don't have friends here in Istanbul so this interaction social interaction it's actually what I really miss uh, from Dominican Republic much because uh, I'm very socially involved in life in Santo Domingo. I'm always out, I'm always with friends, I'm always doing something which here it's not the case. Of course, my cat needs to do pee pee or poo poo, whatever he does there. Exactly when I do record, this is actually all the time. Every time I record something, he's doing that. Maybe my voice make him do it, I don't know. ¡Sushi! Dios mío, ¿qué es esto? Cada vez, cada vez.